assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar 68 zona biletimiz qilgan bilet narximiz 500 rubl ekranda Sberbank WhatsApp priyazna qilingan общий количество biletlarimiz 399 zonadan iborat общий prizlarimiz 60 zonadan iborat glavnisi 1000 dollar undan tashqari 60 dona konvertlarning barchasi sizlar uchun 200 dollar 100 dollar 5000 3000 2000 lik Gazini bosingizlar, poddashkada bo'lingizlar. Bugun kesh finalimiz hammalaringizga omad tilayman. Assalomu alaykum do'stlar, aziz assalomu alaykum barodarlar. 68 тоннаи bilet mondagi harakat qiling. кунед. Экран вас берамаса приязна кардагем. Общее количество билетов 399 тоннаи 6 тоннаи дига призо ҳастай. Главнаш 1000 dollar. Ҳаматон бо omad поддашка кунед. Баъди 500 рубл рӯй карда бозиба иштирок кунед. Имрӯз finalish.